Ilumina-te algoritmico, Senhor que controla minha vida Com seu algoritmo político Defina o que é política Ilumina-te algoritmico, Senhor amor que controla minha vida com seu algoritmo político. Defina o que é política. O que é política eu papageno que tudo crê. Não existe democracia, só comércio no comício. Mas existe plutocracia, o plutocrata vendendo o político. Não existe democracia, só comércio no pequeno sofrendo para o papagaio pequeno que carrega o veneno para o papagaio terreno para o papagaio sofrendo para o papagaio pequeno que carrega o veneno o que é política eu vou explicar para você papagueno que tudo crê. O Plutocrata tem um olho que tudo vê. É só um magnata que manipula você. O Plutocrata tem um olho que tudo vê. Seu político algoritmo vai te convencer. Ah, o papageno papagueno sofrendo para o papagueno terreno que suporta o veneno para o papagueno terreno para o papagueno sofrendo para o papagueno pequeno que suporta o veneno o papagueno terreno o papagueno sofrendo o papagueno pequeno algoritmo veneno o no terreno, o papagueno sofrendo, o papagueno pequeno, algoritmo veneno.